さんを Acı olana dəstək olmusam Kasıbı zəyifi həmşə yadıma salmısam Sən həmin oğrusan, sırok çəkməmiş Cavan yaşdan oğru adını almısan Cavan yaşdan oğru adını almısan Köçsən də sən bu həyatdan cavan Sağsan ürəyimizdə dadaş noxan Yad edirik biz səni hər bir zaman Sağsan ürəyimizdə Getməsən bu həyatdan cavan Sağsan ürəyimizdə dadaş Novxan Yad edirik biz səni hər bir zaman Sağsan ürəyimizdə dadaş Novxan masallı ən karanlı rövşən Sənlə yaxın olubdu ikisi də şəxsən Hər biri xətrivi çox istəyibsən Oğruların qardaşı olmusan sən Oğruların qardaşı olmusan sən Köçsən də sən bu həyatdan cavan Sağsan ürəyimizdə dadaş noxam Daşnoxan Yad edirik biz səni hər bir zaman Sağsan ürəyimizdə Dadaşnoxan var yaş Deyli dünyasını dəyişməzdi kaş Nəinki Novxanlı kəndinin o ki Azərbaycanın fəxri sən dadaş Azərbaycanın fəxri sən dadaş Köçsən də sən bu həyatdan cavan Sağsan ürəyimizdə dadaş Novxan Yad edirik biz səni hər bir zaman Sağsan ürəyimizdə dadaş Novxan Keçəsən bu həyatdan cavan Sağsan ürəyimizdə dadaş Novxan Yad edirik biz səni hər bir zaman Sağsan ürəyimizdə dadaş Novxan vardı Sənin adın hamısa iftihardır Oğlu bu da unutmadıq biz qəti Hikmət səndən bizə yadigardır Hikmət səndən bizə yadigardır Köç səndə sən bu həyatdan cavan Sağsan ürəyimizdə dadaş noxan Yad edirik biz səni hər bir zaman yoldaş Novxan Yad edirik biz səni hər bir zaman Sağsan ürəyimizdə dadaş Novxan